Saluten al cio ien, i vudi e vi, e dio, cae hudiam nocte mi ne povas tiam longe paroli pro la facto che estas ege mal frue ci tie en Sidneo, cae mi ne filmis pli frue pro tio che mi devis prisorgi calcain en vivain aferoin nue tamen estas kvar aferoj kiun mi volas diskuti ĉi nokte. La unua estas ke Zamenhof tago pli kaj pli proksimiĝas kaj kompreneble tio signifas ke mi volas rememorigi vin ĉiujn pri la kampanjo Esperanto Lib. Se vi ankoraŭ ne aŭdas pri tio, iru al la priskribo de ĉi tiu filmeto, estos ligilo tie al mia propono. Am um, la ideo estas simple ke ni ĉiuj dum Zamenhof tago al ŝutos filmeto al YouTube, Facebook, vere ne gravas kaj uzos la kradvotojn Esperanto Esperanto Leeds. Um, sed yes, simple iru al la prescribo por pli da informo pri tio. Nu, mi antaue diris, por helpi ci tiun campanion, che se mi vidos 30 filmetoin entute, mi manjos araneon. Sed Mi ancora volas helpi ci tiun a uh, eh, ci tiun kai mi havas novan ideon. Se vi kreos filmeton, simple menciu min che a uh, eh, Twittero, che Facebooko au et che vduloi, am um, kun ligilo al filmeto, kai mi vidos au mi spektos tiun al filmeto, kai mi elektos al pai bonon. Kai la pai bonan filmon, mi sendos al tiu homo, um filmon de Christopher Mim do vi povas elekti el li ai mi pensas ke estas ses filmoi en tute kiu estas en Esperanto do vi vi povas elekti la vi placo unu el li filmoi, filmo kaj mi chatos jin kaj sendos jin al vi kompare tio signifas ke vi devas doni al mi via na se vi deziras um pato pereni en tio do mi esperas ke tio helpos vin chui um, au almenau instigos vin ciuin crei filmoi por la tago. Do, en tute, esas tri bonai cialoi por cial vi devas partopreni. Uno, vi povas helpi Esperanton. Du, mi mangios araneon. Tri, tri, <laughs> mi ne scias kiel mi electis tiun fingron kiel la trian, um, sed la tria, se vi faros la pae bonan filmeton, mi sendos al vi unu el la de Christopher Mim ili estas la plej bonaj esperantaj filmoj en la tuta mondo. Do, jen ĉio e rilate tion. Kaj estas um, du aliaj aferoj. Se vi ankoraŭ ne vidis mian Patreon paĝon, estas ligilo en la priskribo denove. Iru tien, ĉar mi donis al mi ne donis, sed mi aldonis novan celon. La celo estas ke kiam mi atingos kvarcent um, dolaroin monate, mi fakte dungos subtextigiston por mia canalo. Do, ciun duan filmon fakte estos subtextigita de homo um, kiu enspezos monon kontrau tio do se vi desiras ke almenaŭ ĉiu dua filmo estos en um, Esperanto, oh, ne en Esperanto, sed havos Esperanta in subtextoin, simple donu al mi iom da mono uh, monate kai vi povas realigi tion efektivigi tion nu mi ofte kreas diversajn in sed mi faras ilin laŭ plaĉe um, sed nun mi volas demandi vin ĉiun pri kiu filmo vi play volas vidi Ekzemple, mi faris um, amusa in filmoin um, instrua in filmoin educa in filmoin historia in filmoin um, video luda in filmoin kai tilpo mi faris multe da filmoi sed mi vere nescias kiun filmoin vi ĉiuj volas spekti do Mi esperas ke vi povas in la komentejo sube simple donu al mi kelkajn sugestojn in au um ideo in pri tiu filmo e kiun vi play shatas nun jen la fino se vi shatas chi tiu filmeton shatu gen diskonigu gen bonu mi an kanalo se vi an ne bonis kam i vidus vin chu en la vanta filmo ka se vin estos tie mi trovas vin kai mi plenigos vi an chambron para ara neo <laughs> kai kill chem mi vos danki mi an dona santo en che patron kai tiu estas tommy linsley Shane power sarah sc robert nilson robert port uh, Margarita kilpack ludisto jason knuckles james harlan Bond ancora comenzanto Alexander Tolfesen, Andrew Tim, kai GB Ante. Kai se vi desidas doni al mia canalo e un da monata monate, vi povas fare la al Patreon de nove en la periscribo.